نعم نعم نعم سيدي أسمعك اسمعك نحن هنا في دبي وكما تشاهدون المدينة في حالة فوضى عامرة أه نحتاج إلى الأمن نحتاج إلى الدواء لا نعلم هذه الكائنات من أين أتت إنهم في كل مكان أه سيدي أه, آه، لا نعلم نعلم Thank you.